कहते हैं बल्कि भगवान हमारे दुखों को पापों को अंत करते हैं और हमारे कल की भगवान जो हैं कलिक रूप में कलयुग के नाम से कलयुग के नाम से उनका नाम निषिद्ध होगा और पहले वो पुराण में लिख दिया है ऐसे हमारे जगत गुरु जगत गुरु श्री गणेश श्रीमद भागवत तीर्थ स्वामी जी द्वारा कल की पुराण का नाम दिया गया है प्रश्न पत्र लिखा गया है इन सब के बारे में आप सबको हम पहले ही बता चुके हैं लेकिन श्री जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठा स्वर्ग में स्वामी रूपानंद शास्त्री महाराज के द्वारा कल की कल्याण शंकराचार्य महात्मा श्री महाराज के द्वारा की पुराण ने उन्होंने गीत दिया है प्रेस में सबको प्रेरित किया है अपने छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान दें संस्कृति सिखाएं और अपनी विद्या का आचरण करके ही उनको प्रणाम करके उनका पालन करें इस प्रकार से इनके कई अवतारों की कथा प्रमुख प्राणों में लिखी गई है इनका जो है है कई रूप जो है अनंत रूप में रूप हो चुका है उनका जन्म जो है महाविष्णु के प्रमुख दस अवतार में हुआ है नंबर एक है जो उन्होंने बारह रूप कर रूपों का दर्शन कराया नंबर दो कच्छ कच्छप कच्छ के रूप में जो कछुआ होता है नंबर तीन मत मछली के रूप में सब जानते हैं वो नंबर चार कुर्म कुरुम जो होता है जो अच्छे कर्म बुरे करते हैं उनका रूप मिल जाता है नरसिंह नंबर पाँच नरसिंह जो नर नर आधा रूप का और आधा सिंह का रूप था तो नंबर छः बावन जो बावन बारह अवतार हो चुके हैं उनका नाम बावन अवतार बना है अब जैसे नंबर सात राम राम कृष्ण के अवतार में हुआ था नंबर आठ कृष्ण के अवतार में जिनकी पहचान है मुरली के रूप में और बुद्ध बुद्ध जो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं कल की कल आज कल जो है कलयुग के नाम से कल की नाम जो उनका पड़ेगा अवतार लेंगे छोटे से बच्चा के उनका जन्म होगा और सब पापों से मुक्ति मिलेगी संसार में प्रलय हो जाएगी तो उनका जन्म होगा इसी प्रकार से हमारे माँ विष्णु पुराण में उनका जन्म हो चुका है और उनकी सारी कथा जो है माँ पुराण विष्णु पुराण में लिख चुकी है उन्होंने कल कल से आगे कथा सुनाएंगे उन्होंने कल